Oh iya iya iya iya mantap mantap. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Jen, teman-teman. Jen, lagi

ini kita sudah sampai Gitu. Oh, iya. Baik, selamat siang Ibu Siti, eh, anak-anak eh, sekalian yang ada di tempat ini di asrama. Kami dari keluarga besar SMA Negeri 1, sebagai SMA rujukan. Eh, ada program namanya penguatan pendidikan karakter. Kali ini kita yang sana ke asrama ini. Tidak banyak yang kami bawa, sekedar saja mudah-mudahan bisa membantu menghibur meringankan dan lain-lain ada buku ada pensil ada kulkun ada apalagi ada pakaian yang pakai nanti buku mengatur ya mudah-mudahan ini bermakna eh, Tuhan tidak diam Tuhan ke depan tidak beda dengan kami yang karena anak kami sini yang kelihatan uh, pertumbuhannya seperti ini ya karena uh, garis hidup itu adalah yang Tuhan yang ada Tuhan boleh manusia boleh berencana Tuhan boleh kemudian yang, yang, salam dari keluarga besar Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Bapak Ibu dan anak-anak berdoa. Yang ada pada diri mereka ya Tuhan. Tetapi melalui keterbatasan itu mereka bisa Nusa dan bangsa, wujudnya nyata pengayom Pancasila. Gerak juangnya ke seluruh Nusa, menamakan bakti bagi Ampera. Tunaikan tugas suci Bye. Keluarga Seram SLB mengucapkan banyak limpah terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan juga adik-adik dari SMA Negeri 1 Wengapu. Terima kasih untuk keringanan langkah Bapak dan Ibu serta eh, teman-teman uh, semua yang telah datang untuk melihat keadaan kami di tempat ini. Beginilah keadaan kami. Uh, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Bapak telah memberikan berkat yang Tuhan sediakan lewat Bapak dan Ibu untuk kami di tempat ini. Dan kemudian kami juga minta maaf karena sebenarnya uh, ibu asrama yang di sini ketua asrama ke Surabaya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Uh, saya mohon maaf jika ada Ayo, Ayo,

Jangan, Adi. Saya. Saya. Adi. Adi.